А вы никогда не задумывались, как стать Эль Примо? Пиво Панч. Я тоже задумывался. А если... Этот гайд поможет вам стать Эль Примо. Для начала нам нельзя быть девушкой, dead inside ом и даже Леоном. Для начала нам нужно пойти в Джум, качаться, качаться до полного отказа и еще качаться, качаться и качаться. Потом много есть, чтобы получить немного сил. И ровно через 7 месяцев вы станете вылитый Эль Примо. И если думаете, что я говорю бред, вот, вы сейчас увидите того человека, который использует эти навыки. Я Эль Примо, я лучше всех, ура! Я убью нюхать бред!